大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天是第一百二十八讲。 神要对你说什么，只是开开玩笑而已。人七零零舍，却说我岂不是戏耍吗？他就像疯狂的人，抛掷火把、利剑。 与杀人的兵器，人欺凌邻舍，却说我岂不是戏耍吗？他就像疯狂的人包持火把利剑与杀人的兵器，在我们的生活当中，当然我们都会遇到一些人喜欢去欺负欺凌别人，但有些时候呢，啊，我们。 也就是当中的一个人，所以有欺凌人，也有啊愿意被 <laughs> 欺凌的人，所以不过是大家是多多少少而已，严重性是怎么样啊？不过呢，我们这里题目既然啊就是啊就是这个十八节有讲欺凌邻舍嘛，那我们当然就是说现实里面有这样的人，那我们说这些啊。 喜欢去欺凌人的人，通常我们都会认为他就是一个强者，因为他，呃，就是有这样的一个，呃，能力要去欺负别人，或者是他就是要这样欺负，显得自己就是一个强者。那这些人其实你真的是，呃，一般上你都很难算是要去欺负他们。 不会被欺负的，所以这样的人呢，他有这样的一个情况，就是欺负了别人，然后他更讲，哎，我只是开个玩笑，所以他就是有这样的一种伪茶的表现。圣经指到这些欺凌人的人，他是欺凌邻舍。想象一下，当我们讲邻舍的时候，当然就是不是说一些陌生的人，啊。 通常我们说邻舍呢，就是在你周围的人，所以按我们现在来说呢，那可能是你家里的人，是你的同事、你的同学，可能也就是你的邻居啊，就是你接触的人，这些人应该也不会太陌生的人，你会有跟他来往接触的人，所以这些邻舍呢，基本上呢，哦，他跟你啊，就是一定的一些的关系。 但，你却哦，不会说，哎，我跟他有关系啊，我认识你啊，啊啊，我就对你好，不会，他反而是我越认识你，我越知道你的弱点，我越知道你的问题，啊，我越就是要去欺负你，所以欺凌邻舍，哦，当他欺凌你了，啊，他就会用各种的方法啦、技巧，达到他的这个目的。 哦，然后他就很开心。那为什么他喜欢欺负人？呢？我也不知道啊。但是总是就会有一些人喜欢欺负别人。但是，一旦呢，你欺负他，呃，你呃呃呃呃被欺负人，有那么一天东窗事发了，或者是有那么一天反弹起来，有一天不能容忍他，有有一天就是呃抱怨啊，然后开口的时候。 他可能就怎么样？他可能就按照圣经所说的，哎，我只是跟你开开玩笑而已， <laughs> 所以你就很气煞喽？为什么？哦，他明明就是欺负你啊！但是呢，当你指出他的不是的时候，他跟你讲我只是跟你开玩笑而已，反而是什么？反而是你当真。 啊！你误解了他的这个善意，你当真反而是你不对，反而是你不好啊！圣经就是这样讲，欺凌人，然后呢，转过来他说我岂不是戏耍吗？啊！所以圣经怎么样去讲到这样的人呢？圣经就讲到。 这些人其实呢，他们是可恶者，因为圣经形容他们是如同疯狂的人，啊，疯狂的人是到处抛掷火把，啊，这在早期打仗的时候啊，是去危害别人的时候，当然就是用火把丢，因为那时候的物质很容易起火。 当时也是用利剑打仗，哦，啊，去伤害别人与杀人的兵器，所以这些这三种的形容都是当时危害别人生命很严重的事情。但他就是一个什么，好像疯狂的人，到处乱射箭，到处拿兵器砍人，到处丢火把，然后就是去伤害着别人。 所以表面上看起来就好像欺负人是小事啊，不过按照圣经里面的描述，那可不是小事，它可是一个伤害别人的大事。但是他却是把它当成是“我只是跟你开开玩笑而已”，所以这样的人是相当的愧惭。那们 真是是，然后祈求主帮助我们，我们就决定不要做一个欺负别人的人，我们是要做一个善待别人的人。我们一起祷告，天父上帝，我们都是神你的儿女，你要我们爱人如己，你要我们去帮助别人，所以帮助着我们，让我们不做一个欺负别人。 让我们都能够善待周围的人。我们祈求恩主，你加添我们爱的能力力量。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。 你写几个字来鼓励鼓励。再见，上帝祝福你。